a re bale dipalelo tše masomepedi tharo o di beele thoko ka pela masomepedi tharo Lebelela pele, phutha matsogo o theeletše. Re na le dipalelo tša rena tše kae? Masomepedi tharo. A kere? Ba re theeletše lelekere le lengwe le le lengwe ba re ke two ranta. Ba reng lelekere le lengwe le le lengwe ke two ranta. A re bje dipalelo tše pedi tše pedi kua go masomepedi tharo ya rena. Se ka šomiša dipalelo tše dingwe. Šomiša tšela tše masomepedi tharo. O bope tora ka dipoloko tše pedi. Re feditše? lelekere le letee le bitša two ranta two ranta a kere wena o na le dipalelo tše kae tše masomepedi tharo o di bopile ka pedi ka pedi ka pedi ka pedi o ra gore ra go ba le malekere a makae a se masomepedi tee ke lesomepedi tee roba le malekere a makae a les a re lebeleleng pele ka moka roba le malekere a makae a lesome tee Go a šala a bokae? Go na le tšhentšhi. Tšhentšhi ewe ke bokae? Emiša letsogo. Ke bokae? Tšhentšhi ke bokae? Eh? Tšhentšhi ke tee. A kere? Re šetše kae tee? Ke le fa motlhale o mongwe a kere? Hlakanya dipoloko tša gago ka moka ga tšona A re hlakanyeng dipoloko tša rena. A re baleleng dipalo tše, dipalelo tše masometharo-šupa. A re balele dipalo tše masometharo-šupa, ke tše re di tshwereng ka moka.